我的饭，妈妈偷我的饭， <laughs> 就是喂这些小鸡。我都没有吃完，他就把一一根一根的 <laughs> 拿过来给这些小鸡，在笼子里面。现在天黑了，在家里。 <laughs> 哎，不长了，不长了，吃吃饱了，那个都那个熟的，吃了好几根。 那那那，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿， <laughs> 意思呢？要叫他长两分， <laughs> 长大。嗯。嘿嘿。